इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसी महिला का वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे कुल मिलाकर इस महिला का वजन 600 पाउंड यानी दो किलो बताया जा रहा है उसके वायरल वीडियो को अभी तक 5 करोड़ से ज़्यादा लोग देख चुके हैं और तीन लाख से ज़्यादा लोगों ने इसे शेयर किया है इस वीडियो को जब देखते हैं तो अच्छे अच्छे फिटनेस एक्सपर्ट भी हाथ जोड़ लेते हैं कुल मिलाकर इस वीडियो में महिला द्वारा तरह तरह से एक्सरसाइज करते हुए अपने आप को प्रदर्शित किया जा रहा है कुल मिलाकर इस वीडियो की कहानी बेहद दिलचस्प है यह वीडियो लेंथा रीट का है वो मेरेडियन की रहने वाली है उनका वज़न पिछले दो सालों में दो किलो से कम नहीं हो रहा था इसी बीच उन्होंने एक्सरसाइज स्टार्ट की और दो ही महीनों में अपना वज़न तेरह किलो से ज़्यादा कम कर लिया लेंथा रेंट ने